И день добрый, и мы снова играем в симулятор офиса, или как его еще называйте как хотите. Да, ученый коллектив наш всех ждет. Дэн дядин, покончится со своими соседями Вот здесь остановился. И смотрите, реально уже. Я говорил, что десятый сотрудник был, дети тоже не мне интересно, получается, чем, чем эти, чем больше сотрудников, тем они ниже, вот эти нити вообще будут так сплетаться, что я вот просто будет там прикольно. Так, вот здесь вот большая связь. Здесь вот, когда быстро листаешь. Да, прикольно, тут колесо обозрения. Да, это игра про коллектив мы должны здесь покупать сотрудников, как я уже объяснял в прошлой серии. Я даже попробую ссылку на прошлую серию. Так. Ну вот. Получается, играем, играем, играем. Ладно, я отойду домой. И я возвращаюсь. О, можно купить сотрудника давайте лучше вот это сделать. И мы уже можем кликать по 45. Да. Сотрудникам можем купить через 49 сейчас. А это уже не через столетие. До сих пор столетие. Так, стоп, зачем? А, <clears throat> так, видите, эти уже их очень много, нити между рабочими. Интересно, что будет в конце этой серии, например. Например, что же там будет. Ну, вообще, черный тут почти не заметно. Но ну, пока что, между прочим, все понятно про эпизод. И неимоверно тоньше станет. И все. Ой, не снова не Да, нужно. Так. Управление персоналом покупается. сделки Ну давайте покликаем что ли на наших рабочих. Мама я на него уже кликаю. Неинтересно, 200 раз надо больше человек. Давайте на это. Вот, смотрите, что тут пишут. Многие регулирующие организации проверяют нас на регулярной основе. Очень важно, что мы делаем все по закону. Конечно, по закону. Прям так Перейдет-ка самое основное. Я совсем еще не знакома. Она, наверное, сплетница, потому что любит со всеми знакомиться, чтобы про них... Ай, подождите. Чтобы про них потом сплетничать. Так, давайте копим развитие. И потыкаем любопытную тетку. Так я буду называть. Любопытная тетка. Да, красивая начальник похвалил иванова за предложение такой замечательной какой интересной же идеи чего нам не пишут я может хочу свой бизнес Ой, это только начало, смотрите. Аккаунты в социальных Начало программирования. Это только начало. Ну ладно, теперь будет конец программы тоненько. Потом мы станем жить в одном В эту игру постоянно не скучно играть, потому что тут добавляются новые лица. И эти лица меня потрясают, потому что интересно, кто с кем связан. О, все, все, все, все. Вы давайте не забывайте друг друга. Ну вот. Ладно, я сейчас отключусь, заодно и деньги накопятся. Ну окей, ладно, деньги, как видите, подкопились. И да, мы сделали это, мы купили тысячи. Смотрите, самое главное, что я заметил, когда покупаешь нового участника, если все были заполнены, то между соседями нет связи. То есть этот не знает своих соседей кожей. И вот только вот, смотрите, вот эти две девушки, самые любопытные, как мы ее называем, сплетница, она как раз с кем-то уже связана. Сейчас мы купим, она, наверное, с тем Да, я же сказал, она с этим заинтересована. Ну, Что в нем интересно? Есть люди, между прочим, и поинтереснее. Хотя она с этим заинтересованными людьми, когда знакомы. Ну, как вы могли бы заметить, когда мы покупаем нового сотрудника, потом достаточно количество управления персоналом, то оно чуть-чуть меньше цены сотрудника. Поэтому мы особо тут не копим. Да. Ладно, денежки сейчас еще подкопятся. Мы продолжаем играть в эту интересную игру. Ой, я думал, что к концу видео будет ну, много техники. Хотя их немало, я скажу. Но не так много. Да, вот здесь вот, как всегда, вот, вот просто вот, гигантское количество ниток, нитки связи. Да. И вообще, говорят, постепенно все ты вспоминаешь, с кем долго работаешь и отдыхаешь. Прям ну, Ладно, давайте кликать по 70 долларов. Все это практически бесполезно. Возможно, от этого не ускоряется. Сейчас. Стоп, не клик на Просто если мышкой знаю, вот мышкой это ничего не так. так, ну ладно. Давайте еще управление персоналом, и на этом можно заканчивать. Потому что тут уже я не знаю, что объяснить. Да, вроде вы все сами поняли. Так, доступно через столетие. Да достало. Не хочу столько ждать. О, уже даже развитие по-моему, это даже лучше, чем в начале первой серии, когда я показывал. Да. 457 тысяч долларов после этого будет. Да, ну, секунду. Так, что дальше? От этого 10 тысяч долларов. 1000 долларов секунду. 390 долларов Давайте, пожалуй, развитие Так давайте сейчас 100 тысяч долларов накопим. Ладно, на этом я с вами прощаюсь, как сказать. Да, ну, сейчас накоплю 100 тысяч долларов и закончу видео. Да. Ну давай же. А. Вот, все. Ну ладно, всем.